बारे में जो फिल्म आई थी उन्नीस सौ में आज हम उन्हें रोस्ट करेंगे चाहे वो तमिल का हो चाहे हिंदी का हो हम किसी को बचेंगे नहीं तो चलिए शुरू करते हैं एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो ओ, ये तो कुछ ज्यादा ही ओवर दिखाने की कोशिश की जा रही सुपरमैन पहले ही उड़ गया और आप बाद में लगता है पर नहीं ये है सुपर हीरो के औलाद इनके पास कोई शक्ति है ही नहीं बम चिक जा बम बम चिक बम बम चिक जा बम बम चिक बम बम चिक जा बम बम चिक बम बम चिक जा बम बम गुल्लोचन मतलब कुदरत ने जो तुम्हें शक्तियां दी है दूसरों की हिफाजत के लिए तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बताने के लिए इंप्रेस करने के लिए खर्च कर रहे अंतरिक्ष में जाते के साथ कभी रोमांस करते तो कभी पत्थरों के पीछे जाके खुले आम सेक्स करते हैं कंट्रोल कंट्रोल उदय एक काम कर दो सौ रुपए दे और पचास रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह

निकल गया और मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे तो बेचारे कैसे देख सकते हैं क्योंकि इसे हिलाने का तो सवाल है अल्लाह माफ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो मत करो रहने लो रहने बहुत बुरे लग रहे तोबा तोबा तोबा थारा मूड खराब कर दिया